do Social e actualmente diputado de, de Marea no Congreso. Eh, imos seguir o esquema das, das mesas anteriores, entón o primeiro por favor, pues, bueno, facedes unha primeira ronda de intervencións entón, en torno a isto que falamos agora, no? do que as nacións en Estado, os Estados en Estado, a gobernanza global, os procesos supranacionais, soberanía ou cosoberanías. fixo posible un espazo de encontro como este. Teño que comezar a miña intervención facendo unha, unha breve reflexión que é algo así como mea culpa co que a partir de, de se entenderá mellor o resto da miña intervención. É que a min o termo nación cada vez me resulta máis útil, por non decir que cada vez me gusta menos. Eh, asumo o, o, o, o desafío que pode ter esta afirmación. E por que digo isto? Pois porque cada vez estou máis segura que os problemas que nos atinxen teñen moito, que, moito menos que ver coas, coas nacións, moito menos que ver cos territorios e moito máis que ver coas persoas. E que os problemas que de verdade nos ocupan é difícil resolvelos desde un nivel nacional e que a mirada ten que ser cada vez máis supranacional. Valga o exemplo ineludible da crise dos refugiados que temos hoxe en riba da mesa. Dito isto, as nacións cada vez me gustan menos, pero a resposta plurinacional cada vez me gusta máis. Por que? Porque entendo que a resposta plurinacional é a máis consecuente posible coa realidade que temos. Que España é plurinacional é un feito que hoxe non discute case ninguén. E entendo que ofrecer unha resposta plurinacional debe ser consecuente con acadar un modelo territorial que sexa o máis congruente posible coa realidade persistente. E tamén co desexo das xentes de ser o que queiran ser. Entendo tamén a plurinacionalidade como, a, como unha forma de garantir que as políticas sexan o máis cercanas posibles á xente, porque é dende a cercanía donde é máis factible ter unha xestión eficaz e eficiente dos recursos. En cuarto lugar, Penso que todo todo o debate acerca da plurinacionalidade que temos hoxe en riba da mesa nos obliga a repensar o mesmo concepto da nación. Por isto que decía desde o principio, que é un concepto que, que me parece cada vez máis estreito e menos útil. E igual a forma de, de, de que isto non sexa así e que poda ser máis útil é precisamente repensalo e deixar a un lado lecturas esencialistas que pesan xa, que algúns nos pesan xa demasiado, e ofrecer unha lectura da nación en clave máis democrática e de voluntariedade, no sentido de que as nacións serán útiles ou non na medida de que as xentes queiran que así o sexan. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Eu tamén te quero agradecer á María de Pontevedra eh, que me convidara para estaros aquí e o agradecemento vai en doble sentido tanto a nivel personal como de parte dos compañeiros de Móvete que estamos facendo un traballo, a verdade, que con moito esforzo no interior da provincia de Pontevedra é difícil empezar ali a crear dinámicas de outro tipo de políticas e outro, outra forma de facelas. entonces para nós o feito de estar hoxe aquí pois é, é un pouco de oxíxeno, non? de respirar aire da ría, aire da marea. Entonces, pois moitas gracias. Eu considero que esta xornada é importante porque é un chanzo máis, sin dúbida, eh, no proceso de, de transformación que se está a dar. Eh, creo que debemos de aproveitar, como se está aproveitando, este tipo de, de encontros para eh, avanzar nun diagnóstico social e político de, da, da realidade actual que sin duda será o que nos vai a permitir eh, ir deseñando esta folla de ruta para a transformación social. Eh, como di o nome desta mesa, camiñando dende a diversidade, considero que a diversidade non solamente é enriquecedora e, e positiva, sino que é a esencia deste proceso Todos eh, somos necesarios para acumular as forzas que, desde logo, eh, vamos a necesitar para ir a un proceso constituinte que será o que nos permita avanzar cara a outro modelo de Estado, cara a un Estado plurinacional. Eu coido que, desde unha perspectiva galega, avanzar cara a un Estado plurinacional é obrigado. E é obrigado, basicamente, por recuperar... Eh, eh, digamos que a dignidade que Galiza nunca tuvo. Eh, Galiza sempre foi unha colonia do Estado español, explotada, humillada, ultrasada. Eh, as políticas de Galicia nunca se tomaron pensando nos intereses dos sectores, da cultura, da lingua, das xentes de Galiza. Polo tanto, é importante ter claro, eh, máis que decir que necesitamos un novo modelo territorial, senón que eu creo que hai que explicar por que necesitamos un novo modelo territorial. Necesitamos un novo modelo territorial porque necesitamos necesitamos eh, gobernar eh, tendo en conta xestionando as diferencias dos diferentes territorios, as peculiaridades dos diferentes territorios. Temos un montón de exemplos que justifican independentemente de un sentimento nacionalista ou non a necesidade de ter os nosos propios representantes eh, eh, tanto no Estado español como eh, no Estado como en Bruselas, que é tamén de onde veñen eh, moitas das políticas. Tendo en conta o que decía a compañeira, si é certo que un dos problemas que temos eh, as galegas e os galegos eh, xa vai máis alá de si Galiza é independiente, se si temos representación ou non, son unhas políticas ultraliberais xa a nivel eh, mundial, pero, sin embargo, eu creo que sí eh, si te, te conseguimos, somos quen de crear outro modelo territorial, desde logo, nos podremos, independientemente de que goberne uns ou gobernan outros, garantizar sempre eh, un tipo eh, de goberno que, desde logo, teña as prioridades e o eixe nos nosos sectores productivos, na nosa lingua, na nosa cultura. Eh, bueno, non sei se agora me vou enrollar máis, eh, si igual mellor deixalo para, para despois, pero desde logo o que sí creo é que, aínda que este non, eh, eh, cambiar o modelo territorial non vai a solucionar todos os problemas que temos os galegos, desde logo que sí, eu creo que é eh, básico para comenzar a, a traballar pola transformación social e por de unha vez por todos deixar de ser unha colonia do Estado. moi boa tarde a todos e a todas, moitas gracias tamén a María de Pontevedra por, por terme convidado aquí. A ver, eu queria decir así como algunhas cousas que tiña aí como un guión así con palabras así un tanto provocadoras eh, intencionadamente, non porque eu creo que hai que darlle algunhas voltas á cousa esta da nación eh, temos que ver eh, para que nos vale un pouco que decía Luca antes eu creo que a nación ten que ser algo que nos sirva a xente e non a xente servirte eh, a nación, é dicir, polo menos a unha idea de nación. Entón, eu falaba aquí nun primeiro punto de que a nación e os estados son inventos. Son inventos, eh, son inventos no sentido de que son construcións humanas, é dicir, creo que temos que ter unha lectura completamente antiesencialista no sentido de que non hai esencias que nos, que nos traian aquí, Da mesma maneira que Podemos, por exemplo, ou outras forzas comprenderon que non hai algo que sexa en esencia eh, unha clase social, pero as clases sociais existen, pois da mesma maneira que non hai unha esencia nacional, as nacións tamén existen como construcións humanas, digamos como elementos que son capaces de conformar o que voluntariamente queremos que sexan. Entón eu creo que eso se sería un punto interesante de partida, porque isto nos pon, nos contrapón a esencia a vontade, que era de alguna maneira o que antes se comentaba, e, e entón, cando, entre, cando introducimos a cuestión da vontade, introducimos a idea da eh, nación como construción democrática, que a mí é unha cuestión que me parece como o máis eh, o máis importante. Eu falaba de nación de cidadáns e cidadás, porque tamén temos que entender neste mesmo sentido que decía antes, non comprender a nación como algo que nos sucede, algo que, que eu de, sino que, como que eu fago, eu construo, e eu, eso é o que a min me interesa dese proxecto, non sei se me explico, non é algo o que, que, que, que, que a min me caracteriza, que obviamente me caracteriza, sino que eu tamén fago eso que quero ser para o futuro. Entón, iso me parece, eh, digamos, a idea da identidade do proxecto me parece que é como eh, unha cuestión moi central en isto, porque tamén creo, e eu eh, recollendo unha, un fío que, que soltaba eh, Luca, que eu creo que en este tipo de espacios a nación é como algo molesto, é como algo que está aí, pero entendemos, parece como se si desunise máis do que une o grupo. Bueno, eu vou soster aquí que unha, un proxecto de Galicia como nación une máis e é básico para poder ser hexemónicos. É dicir, se si nós non somos capaces de articular un proxecto de Galicia onde nós todos nos identificamos eh, digamos, onde nos identifiquemos colectivamente como proxecto político autónomo, creo que non estamos en disposición, por exemplo, de ganar as eleccións galegas. Ningún proxecto E, por exemplo, o Partido Socialista lle pasou eso. Cando non tuvo proxecto nacional, non era capaz de competir electoralmente. Eu creo que a nós nos pasa exactamente o mismo. Si non, si non temos un proxecto galego, non seremos capaces de competir eh, electoralmente e non seremos capaces de unir o, conxen, o conxunto da población galega en ese proxecto. Que sucede? Como recollendo outra das cosas que decía Luca, que se cadra o problema é a palabra nación. En moitos casos, a palabra nación é un elemento que a moita xente lle resulta como refractario, non sei se me explico, é algo como identifica con unha tradición nacionalista específica que considera, eh, por decirlo, de forma rápida, antipática, no sentido de, digamos, no nasty party, non? O sea, é unha idea antipática, creo que eso está, eso, eso pesa sobre o conxunto da población galega, entón, igual, temos, falaba aí un pouco tamén de forma provocadora, igual nos fai falta unha, unha nación do país, o sea, no sentido de que fai falta unha concepción de Galicia como suxeito político, pero ao mesmo tempo se cadra esa palabra pode ser, pode ser a que bloquee a maneira de eh, digamos, de construir eso que queremos. Eu es un pouco paradóxico, pero creo que sería, eh, que, creo que sería interesante. Eu, eh, sobre mm, outras cuestións que me, que me gustaría comentar, non sei que tempo vou, outras cousas que non sei que tempo levo, bueno, outras cousas que... Vale, bueno, outra das cousas que me gustaría comentar é eh, sobre a cuestión esta do dereito a decidir, que é algo que tamén, digamos que, eh, recolle todo este tipo de propostas. Bueno, eu eh, falaba aí tamén de forma provocadora de que eu estou a favor do dependentismo. Que quere decir o dependentismo? Pois que eh, creo que eh, creo que a, eu a relación de Galicia con España ou de Cataluña con España, creo que a relación é de depende, Depende. É decir, a idea é... A ver, a idea é a seguinte, é... Eu son, eu son dunha tradición que o que quero é unir. Eu quero unirme a todo o mundo, quero unirme a, a outros españoles, a outros portugueses, a outros europeos, unirme ao mundo. A miña vontade é de, de unirme a todo o mundo. Agora, eu tamén creo que hai hai adhesións que son de dominación, hai vínculos que son de dominación. E entón creo que esos vínculos hai que, do, hai que, hai que rompelos. Temos que establecer os lazos que nos unen e entón por eso me parece que a, a cuestión do dereito a decidir introduce centralmente a cuestión de que a salida é aberta, é dicir, pode ser para un lado ou pode ser para outro. O dereito a decidir é sustancialmente eso. A miña idea é que temos que promover todos aqueles lazos que nos unen. Entón, en ese sentido, e sí que creo que hai unha cousa importante para isto que estamos falando aquí, eu sí que teño constatada unha cousa que creo que é moi obvia, é dicir, e que, de, e que para xente que considera a tradición do nacionalismo vai entender rapidamente. Non cabe unha concepción hexemónica en Galicia que sexa antiespañola. É decir, se nos, se nos establecemos unha proposta porque e, e dentro de Galicia a identidade é complexa. Cando falamos de articular un Estado complexo Cando falamos da complexidade do Estado, do plurinacional, non quere decir que teñamos que articular varias nacións e entón esas varias nacións monolíticas, poñelas conxuntamente a funcionar. Non, non, non, non. Quere decir que a complexidade é interna, a complexidade é pluralidade interna, que hai moita xente en Galicia que ten un vínculo nacional con España e outra xente que ten un vínculo nacional con Galicia e o grosso da xente, a inmensa maior parte da xente, se considera española e galega e non introduce conflito, digamos, político en ese sentido. Entón, nese, nesa, nese, nese punto, o que temos que ser é capaces de articular esa complexidade que temos na realidade, trasladala ao conxunto do Estado. Por eso me parece que temos que ter unha idea, unha solución de Estado complexo onde comprendamos esta, esta cuestión e iso non quita, que eu creo que eso sí que é unha aspiración da maioría social galega a que se comprenda Galicia como un suxeito político que opere como tal suxeito político chamemos de como lle chamemos pero creo que eso sería así eh, bastante bastante importante bueno, e xa remato porque ahora eh, sí que me parece que eh, que isto que decía de que creo que se si non temos un proxecto que sexa esperanzador para o conxunto da sociedade galega, non vamos ser capaces de ser, ser hexemónicos. E iso hai que construílo porque sí que me parece, eh, eu creo que hai que romper coa lógica de comprender como tradicionalmente se com... o nacionalismo tiña como dúas, digamos, dúas grandes pexas. Unha, a idea de que o nacionalismo é unha cousa de devanceiros, xente que ven da lade non se sabe, moi venerables todos, pero que da igual, o sea, que non che interesan nada, xente que ven ali que é moi importantísima. Segundo, é algo un ideario como fanatizado, como algo que autorreferencial. Temos que ver que isto que a idea, esta idea, digamos, de construción ten que ser algo como unha autocreación colectiva e iso sí que me parece que ten unha potencia enormísima creo que eso é algo que, eh, que, que é moi importante en especial para un sitio como Galicia onde a autoestima é un tanto baixa e creo que ese elemento, digamos, de, de afirmación da dignidade e afirmación de que somos quen Podemos. <laughs> o sea, creo que ese, ese, ese somos quen sí que creo que é como moi relevante. Moitas gracias. Eh, eh, ben, boas, boa tarde, tamén dar as grazas a, a María Pontevedra por, por convidarme. <clears throat> E ben, por non repetir moito do que se, do que se está dicindo, Eh, vou comezar con... Estive esta semana reflexionando bastante sobre esta, esta temática, que é que un, unha cuestión que parecía suficientemente complexa, e como, como enfocar este tema desde a miña perspectiva de non politólogo <laughs> ou eh, non teórico neste campo, mas desde a perspectiva de, de militante ou de, ou de activista. Eu proveño, eh, proveño do, do nacionalismo, a miña, a miña militancia juvenil iniciouse aí, eh, durante moito tempo eh, bueno, pois, fun un nacionalista galego, se pode entender, entender así, non? <laughs> así, non, nacionalista galego, dixen galego. <laughs> Ben. Eh, entón, desde esa perspectiva, eh, como pensar o... Non vou falar un pouco como pensar o tema da nación e da plurinacionalidade e tal. Simplemente, eh, xa un pouco ao fío eh, por culpa de Tone que dixo o de gallego eh, como sentín como sentíamos nós ou como sentíamos a, a cuestión nacional non? creo que o que, o, eh, que estamos falando dun proxecto, de proxectos de construcción nacional, no caso das, das nacións eh, sin Estado do Estado español, mais que tamén existía outro proxecto, outro proxecto nacional, que era un proxecto nacional eh, estatal, e que tiña unha determinada forma e que estivo liderado por determinados sectores sociais eh, nun, no proceso de transición, etc., etc., dos anos 70 e que se foi modificando. Quero dizer, e desculpademe se me barullo un pouco, teño aquí as ideas un pouco confusas, eh, estaríamos, estábamos no, na, na confrontación entre dos proxectos nacionais. Un proxecto nacional eh, que nos parecía hostil e a construción dun outro proxecto nacional que eh, criaba unha realidade distinta pola que cabería loitar en Galicia, etc. etc. Eu penso que o, nacional, eh, que o nacionalismo era, nese sentido, era un proxecto de construción enfrentado a outro proxecto nacional eh, que proviña dunha dictadura eh, bueno, coa súa historia, etc. etc. Mais que o nacionalismo galego non só era un, non só era iso. O nacionalismo galego tamén era unha forma eh, de determinados movimentos eh, globais de como se articulaba nun territorio concreto. Ben, eh, nesa tradición militante a min hai un momento no que se me extinden as dúas partes, quer dizer, eu como, como militante nacionalista hai un momento no que no que non coincide. o entro nacionalismo eh, pois, bueno, na época da insumisión, na época do antimilitarismo, na época do ecologismo e porque o nacionalismo naquela altura era un proxecto alternativo a un modelo de Estado, a un modelo bipartidista, a unha serie de cousas, a unha monarquía, etc. etc non? É certo que había unha historia, unha historia do nacionalismo detrás, mas a miña xeración, que entramos un pouco no, no momento dos anos 90, non nos impulsaba exclusivamente iso, impulsábamos tamén un movimento de ruptura que conectaba con outras realidades que había, que había, que había no mundo e que había tal. Por lo tanto, era un proxecto non consensual, no que nos termos que se fala ese moito de cultura de transición, consenso da transición, pois o nacionalismo galego realmente non era, non era, ese, non era ese proxecto, era outro proxecto alternativo. varios procesos que levaron a que, casualmente, cuando, cuando máis poder conseguiu o nacionalismo, eh, foi xusto no momento no que comezaba a haber maior desafección eh, coa política en grandes sectores sociais. E nese transcurso meu militante hai un, unha fractura que se empeza a dar no momento en que que esa desconexión entre esa política, esa bella toupa que fura, digamos, ese proceso, ese movimento que atravesa todo o continente eh, e, a, e o papel institucional que estaba tomando o nacionalismo galego. O nacionalismo galego entra nunha, nun período de normalización, entra nese reparto consensual que marcaba a transición, a famosa transición española desa época, que é o reparto do centro-periferia, máis entendido dunha maneira, reparto competencial. E o nacionalismo galego que se quere homologar a esas outras forzas eh, catalanas ou vascas e queren entrar nese reparto do pastel, que é un pastel sobre... Que, o sea, que é un, un xeito de construción do Estado español eh, do proxecto nacional español que nace, nace na época da transición que construiu o Partido Socialista, etc. etc. E un proxecto de nación española que tampouco é exactamente o da mantilla e a pandereta, senón que o de Ana Belén e Víctor Manuel, e o da televisión española e o de moitas outras cousas. Eh, ben, eh, Ese, ese nacionalismo que conectaba co ecologismo, conectaba coa insumisión, conectaba con tal, mas tamén, ao mesmo tempo, estaba conformado con unha única forza política que era un todo, quería ser homologable ao mesmo tempo a Convergencia e Unión, mas sociolóxicamente era homologable mellor as forzas rupturistas e non estou querendo decir que non existise nada máis a fora do nacionalismo, mas houve unha época na que realmente eso, eso funcionaba así, comeza a extindirse na miña vida militante e un momento que eu considero que é bastante clave. Hai eh, determinadas ondas, como por exemplo foi o movimento antiglobalización, no que xa nós, como militantes Naciones no galego, xa víamos con, con absoluto recelo. Todo ese proceso eh, foi afastando, entendo eu, eh, o proxecto nacional galego, tal como se entendía, dun, deixou de ser un proxecto local dun movimento global aquí. E entón, Chegado a ese punto, o 15M e a, a posición que mantivo o nacionalismo galego a respeito do, do movimento 15M, que eu creo que foi tamén outro dos focos desa vella toupeira que estaba recorrendo Europa, eh, ese, e o producto desa desafección cara política e tal, no peor momento, no momento xusto no que o nacionalismo alcanzara poder, curiosamente, poder institucional, reparto institucional, produciu unha excisión, unha escisión completa na que moitas das persoas que nos podíamos identificar con ese movimento pois deixamos de sentirnos identificados porque precisamente se convertiu nun proxecto nacional enfrentado a outro proxecto nacional mas que non ofrecía non ofrecía un proxecto distinto a iso mantiña unha idea de, de proxecto nacional español que xa non, non era tan real porque eu podíamos estar enfrentando as as touradas, a mantilla, a pandereta, non sei que, mas esa España xa non existía. E despois pasou outra cousa, a desafección, a crise do modelo constitucional, o modelo da transición española, esa crise fai que apareza ou emerxa unha idea que pode parecer polémica vindo desde un, unha persoa que foi nacionista primeira, non sei se das dúas Españas, mas si Outra posibilidade de construir un proxecto, un proxecto alternativo de, non sei se de nación ou, de, ou do que sexa, ou plurinacional ou como, ou como sexa, que non era o, o, o das clases hexemónicas ou por menos o dos, o dos procesos hexemónicos até o momento. Entón, a disyuntiva na que, na que se topa agora o proxecto nacional galego, desde o meu punto de vista, é esa. Como, como articulamos É necesario articular realmente ese proxecto nacional eh, confrontado a outro proxecto nacional eh, que, ou, ou temos que construir un, un proxecto común para todos e todas no que definamos unhas particularidades bueno, de que xeito temos que organizar esa, Esta, esa é unha pregunta que me fago creo que me estou enrollando moitísimo eh, creo que con ideas bastante confusas boa tarde a todos e a todas. Eu, eh, escoitando a escoitando a Roy, si que, que uh, ao final veño da mesma, da mesma, do mesmo ciclo político, da mesma selación política, pero en espacios diferentes. Pero máis alá diso si que é certo que me sinto recoñecido tamén na, bueno, na análise, como, bueno, como outras que se dixeramos aquí. Eh, pero bueno, nada, eh, gracias a María de Pontevedra polo convite, intentarei entón ir agora como moi muy rápido para abrir después o espacio o diálogo. Eh, bueno, dicía Joan Fuster eh, aquello de que eh, la nuestra patria, a nuestra lingua, ¿no? la nosa patria, a nosa lengua, e eu estando aquí tan cómodo neste espacio cheo de humidade, empezo a pensar que a patria los galegos é a humidade, ¿no? e que nos sentimos moi cómodos e moi cómodas neste tipo de espacios. Dito isto, eu fai agora un, tres semanas ou así, estiven, eh, estiven en, eh, en Madrid, un debate tamén sobre a cuestión plurinacional. ¿no? E é certo que para alguén que ven da miña tradición política, bueno, era un pouco raro. Para mí era un pouco raro, pero sobre todo, pois, por exemplo, no Twitter empecé a recibir non, eh, un acoso e un insulto sistemático por parte de, de moita xente que viña do, do espacio nacionalista e ademais, claro, preguntaban se iba a haber, se si iba a haber streaming, non? Estaban moi interesados en ver que se decía ali en Madrid sobre a cuestión nacional galega e sobre a cuestión plurinacional, non? E a verdade que foi unha, unha palestra pois ben cómoda, ben agradable, foi en Vallecas, eh, un sitio que sempre se ten caracterizado por eh, entender con moita sensibilidade moi ben todo o que ten que ver coas, bueno, coas demandas populares dos diferentes povos do Estado español e debo dicir que me sentí moi, moi cómodo. Eh, bueno, dito, dito isto, Roy comentaba unha, unha cuestión eh, que eu quero fiar, porque o que se fala xa aquí das plazas das institucións, non? E eu creo que, bueno, e, e xa o dixo, e é evidente, hai que poner en a mesa eh, bueno, hai que felicitarse de, estarse, de estarose aquí, é como moi sorprendente que moita xente que levábamos tempo nas rúas falando e teorizando tamén sobre a posibilidade dun asalto institucional, estemos un, uns poucos anos despois aquí falando algúns incluso con estranamente con cargos, con cargos públicos, pero dito isto, sí que hai que poñer de relieve que eh, bueno, que o que foi o 15M en eh, non da mesma forma en todas as cidades do país, pero sí, digamos, de, de forma mayoritaria, non foi comprendido non só polo nacionalismo polo nacionalismo do país, sino en moitos casos polos movimentos sociais existentes no país. Non? E así como noutros sitios, o 15M sí que foi un vector máis desa toupeira, dese ciclo de movilización, pois aquí non foi, non foi entendido esa forma e eu creo que hai que, hai que ser autocríticos, por menos nos que, bueno, eh, tanto a xente que participaba de organización, e non subo ler o momento político, e aí claramente está o nacionalismo eh, organizado no BNG, que hai que dicirlo, non os houve voler, pero tamén moita xente que estábamos nos, nos momentos nos movimentos sociais. Dende onde falo eu cando falo de cando falo da cuestión nacional ou, ou de nación? Pois bueno, dúas dúas citas nas que me sinto cómodo, por unha parte, eh, bueno, eh, supoño que coñecedes o que despois foi eh, un tipo coñecido durante un pico de tempo, Antoni Baños, o que foi o candidato das CUP, que decía aquilo de que eh, el se sinte español igual que un noruego se sinte escandinavo, no sentido de que se sinte cómodo nesa, nesa, bueno, nese espacio cultural e nese espacio social común que, que, que evidentemente compartimos e por outra parte, outra cita que eu lle lín a, a Goitisolo eh, lembrando a Jan Jenner que dicía lo de que falando dos palestinos e dos Fedaillín, non? Jan Genet, que pasou ali un tempo nos, nos campos de refugiados, en Sabra, en Xatila, en todos estes sitios, e dicía que lo de que, de que a nación vale para conseguir a emancipación, unha vez que consigues a emancipación, podes, dicía provocadoramente, tirar a, tirar a cisterna e tirar da cisterna porque xa non, non vale para nada. Eu me sinto un pouco así cando falo de, da cuestión nacional e de patria e todos estes elementos que todos eh, creo que os vivimos dunha forma como un pouco ambivalente, e evidentemente son uns espacios que nos permiten construir espacios comuns e nos permiten construir movilización e nos permiten construir suxeitos comuns para loitar, pero ás veces tamén é certo que hoxendía pois nos plantexan, nos plantexan problemas. Eh, eu, bueno, fun, intentei ser disciplinado, había tres preguntas que se nos mandaban, non? Eh, un pouco para tentar responder inicialmente, a primeira sobre nación, soberanía, ah, etcétera, etcétera, e, eh, bueno, creo que eh, é ben curioso falar diso, estamos nunha, nunha nación sin Estado, nun Estado sin soberanía e nun artefacto institucional europeo que nin sequera ten gobernanza, non? que eran as tres preguntas que, que puñamos, non? gobernanza, eh, soberanía e, e, e nación. Non? E, e dito isto, eu, bueno, coincido un pouco co que se estaba dicindo, eu creo que nos nos atopamos eh, nos últimos anos e de aí todo este ciclo que estamos creando, pois pues, dende a aparición de, de Podemos no Estado Español, a aparición das mareas no noso país, etc, etc, nos atopamos por unha parte cun proxecto nacional español eh, que evidentemente eh, non só non nos seducía, sino que non tiña un proxecto para este país, para este país eh, Galiza, eh, e en segundo lugar nos atopamos con un nacionalismo galego eh, que, bueno, que tampouco tiña un proxecto claro e definido eh, para o país e que tampouco tiña, que non ten, vais ao meu punto de vista, máis que daquela cousa do Estatuto da Nación, un proxecto de relación co resto do Estado. Non? E eu creo que un pouco o que dicía tamén tanto Roy como, como dixo Luca, bueno, se foi dicindo aquí en diferentes intervencións, o desafío histórico que temos e que vamos a ter que darlle resposta nos próximos meses é, eh, é eh, ser capaces de poñer en río da mesa un proxecto de país eh, contemporáneo eh, e de futuro para as demandas democráticas que ten este povo e esta, e esta nación ou como le queramos, como le queramos chamar a, a outra pregunta rapidamente era o asunto da, bueno, da plurinacionalidade non? se o proxecto plurinacional eh, que se está poñendo en rea a mesa ten sentido. Eu creo que desgraciadamente o palabro plurinacional non eh, tampouco é especialmente seductor, ni é especialmente algo como que nos, nos faga, eh, bueno, eh, eh, bueno, que non, non sirve como un elemento cohesionador moi forte, pero sin dúbida esa proposta que se está poñendo en rea a mesa eh, pois é responde inicialmente e temos que continuar respondendo os interrogantes que todos e temos, temos, temos en Río Mesa cando falamos da cuestión dunha construcción nacional dos povos, do, dos povos ibéricos ou dos povos do Estado español non? porque por unha parte pon o elemento central de mobilización dos últimos, dos últimos anos que é poñer a democracia no centro o dereito a decidir, a posibilidad de decidir cada un dos povos o que quere ser, e por outra parte reequilibra todo o que ten que ver coas demandas sociais eh, ou, ou ofrecen unha proposta de reequilibrar a nivel de servicios, a nivel de proposta social, de, bueno, de políticas públicas, etc. etc todo o que son as demandas mayoritarias de cambio da, da cidadanía. E finalmente, e xa paso a, a, ao debate sobre, se preguntaba sobre eh, proceso constituinte ou procesos constituintes, como, como debían de ser, Eu sempre me lembro daquela, daquela frase de, do francés este de Condorcet que dicía que lo de a cada, a cada xeración a súa constitución non? eu sí que teño claro que, que, bueno, que necesitamos un, un pacto común novo eh, é certo que xa o tiña desde fora das institucións pero estando encapsulado como estou nos últimos tempos nas institucións aínda teño máis eh, bueno, eh, máis eh, dúbidas sobre cal é a correlación de forzas na posible o que está pasando nese proceso constituinte encuberto que se está que se está dando agora mesmo, non? Eu creo que sí, que é evidente que se trata de, de que continuemos construindo procesos constituintes, pero, eh, bueno, hai que ter eh, cuidado colectivamente e nese, digamos, proceso que pensemos para os próximos meses tamén, no que ten que ver con as eleccións autonómicas, creo que hai que medir eh, as palabras hasta, bueno, no que ten que ver con que correlación de forzas podemos ter nesa hipotética construcción eh, construción dun proceso constituinte dentro dun proceso constituinte máis amplo no Estado español no noso país. E nada, por agora me quedo por aquí. Grazas, anticipaches todas as preguntas que tiñamos a posteriori, tizas, contestamos Ben, incorporamos entón que ti xa pechaste ademais co, co tema da plurinacionalidade, que era un pouco a segunda cuestión que íbamos plantexar, que ti xa respostaches precisamente por eso, non? Se realmente esa pode ser unha proposta, se é aceptable e como podemos concretarla, non? Entón pasamos a unha segunda ronda. Bueno, que eu coidaba que na miña coidaba que tamén respostara esta cuestión na miña, na miña intervención. Eh, entendo que a plurinacionalidade sí que é unha resposta porque promove, eh, no fondo, trátase de buscar un novo encaixe territorial, a, mm, xa dixen, a plurinacionalidade é unha realidade per se, independente das etiquetas políticas que lle queiramos poñer. Sen embargo, eh, a, a Constitución semella que se queda corta cando non, cando non fai este recoñecemento explícito. De aí o conflicto os conflictos que temos en riba da mesa con, con Cataluña, sobradamente coñecidos, e penso que, que esta proposta de, de, de recoñecemento plurinacional é un encaixe que poda satisfacer a todos e a mellor forma de desbloquear unha, un debate que se milla anquilosado entre dúas posturas difíciles de, de facer converxer. dixen antes tamén, eh, si coido que neste momento eh, cambiar o modelo ter territorial e, e apostar por un Estado plurinacional é positivo para os intereses de Galicia. Eh, de todas formas, creo que evidentemente este asunto se debe de tratar eh, pensando na necesidade de crear un proceso constituinte para leválo a cabo e nese sentido creo que hai que ter tratalo con outros englobado eh, ou en conxunto con outros temas que son importantes eh, que tamén xa, eh, xa adiantou algo por aquí eu creo que hai que eh, ter unha, un, un acordo acerca da profundización democrática e dentro desto, dentro desta radicalidade, de, de, dentro desta necesidade de radicalidade democrática é onde temos que garantir o dereito a decidir dos povos e eh, a instalación da República. Creo que tamén hai que asentar eh, un gran acordo para as bases para a construción do benestar colectivo e aí blindar dereitos e liberdades, eh, a loita contra a corrupción Como decía antes, a mí me parece eh, moi positivo eh, avanzar cara a un proxecto de Galicia porque eh, temos que determinar a maneira en que eh, os intereses, eh, as políticas, a cultura de Galicia es, eh, estén legislados e definidos pensando nas, no, nas nosas peculiaridades, non podemos eh, crear eh, unha política pesqueira eh, como se está diseñando políticas pesqueiras pensando no Mediterráneo en vez de pensar nas peculiaridades que ten Galicia porque evidentemente son dá resultado igual que non se pode definir o prezo do leite tendo en conta o latifundio como por exemplo o modelo de de ganaderías que hai en Andalucía cando en Galicia imos polo camiño contrario é dicir, hai unha serie de políticas a política agraria comunitaria está pensada para un tipo de territorio moi diferente de Galicia, por eso eu digo que nese Estado plurinacional Galicia ten que ter unha voz propia para poder eh, negociar eh, que tipo de, de modelos necesita e isto non o quero plantexar como un rollo competitivo entre os diferentes territorios todo o contrario, é un rollo cooperativo de que cada un ten que marcar as súas peculiaridades e adaptalas ao seu propio territorio Eh, evidentemente, eh, para, para, conseguir esto, que pues, se apuntaba antes, o decía Tone, para conseguir eh, avanzar neste proxecto, isto ten que ir da man pois da cidadanía, é dicir, non vale pois que eh, unha serie de, de partidos ou, de mareas ou de representantes nos poñamos a diseñar un proceso que logo non conta co apoio da, da maioría social. Por iso eu creo que compre moito facer pois moita pedagogía, moita comunicación para que a xente entenda a necesidade dese novo modelo. E, bueno, e logo tamén, eh, por, creo que hai dous ámbitos neste, sentido nos que traballar o ámbito galego en creando esa acumulación de forzas que poida apoyar eh, este proceso constituinte para un Estado plurinacional, entre outras cousas, e tamén no modelo estatal, no ámbito estatal, eh, pois coas relacións co conxunto de Estado, tanto con outras nacións subalternas como con outras forzas políticas emancipadoras que eu coido que todos está, o sea, independentemente da diversidade de cada un e das peculiaridades de cada un, todos temos algo en común e é eh, pois conseguir unha sociedade máis xusta, plurinacionalidades eh, eu, eu creo que eh, eu creo que isto vou dicir unha cousa así que é un pouco extraña pero eu son dos que creo que Galicia cumple unha función para repensar o conxunto do Estado extraordinariamente útil ás forzas progresistas e emancipadoras porque tradicionalmente a cuestión do nacionalismo se comprendía como unha especie de egoísmo colectivo de comunidades, non? e especialmente de comunidades ricas. Bueno, eu creo que a lógica que introduce unha, digamos, Galicia nesa, comprensión plurinacional do Estado vale para comprender que unha cousa é o que ten que ver co beneficio particular da túa comunidade e outra cousa é como se comprenden as institucións como espacios integradores que permiten a toda esa pluralidade. Eu non son nada partidario da idea da diversidade porque diversidade é, introduce outra, outra, outra historia no asunto. Eh, eu creo que isto é unha cousa plural, con suxeitos eh, diferenciados que se articulan e eses suxeitos son complexos en si sí mesmo pero son suxeitos, non sei se me explico non é que haxa unha diversidade porque tú eres un poquito distinta sino, entón eu creo que eso, se, eso, eso por unha parte segunda cousa eh, o fío do que, do que decías ti eh, eu creo que a, cando decía de que Galicia ten que ser un proxecto eh, digamos que nos permita ir máis alá e trascender esta historia creo que, eh, que hai unha palabra que sempre se utilizou moito para outro ámbito e que creo que é moi, moi eh, específica para a, idea, para a maneira de comprender Galicia que é a idea da transversalidade é dicir, eu creo que unha, digamos, esta historia do, por decirlo así, que é unha palabra que non gusta, pero o do galeguismo, decir, o do galeguismo transversal, esa historia ta que todos nos identificamos de forma difusa, sea con cos anuncios do Gadis ou con R ou con non sei quanto, eses elementos que de algún xeito atravesan un elemento que, que é unha especie de cemento social ao que todos, no, co que todos nos vinculamos, creo que eso é completamente necesario para ter ese proxecto que nos permita ser emancipadores e ao mesmo tempo que se vexa que estamos aportando colectivo. Entón, Eso sí que creo que nos valería, nos valería para, eh, para, digamos, para sacar esto, digamos, para arrancar esta, esta historia de, vernos solamente como algo marginal, como algo que queda, digamos, que queda, y vernos como un, como un elemento que desde aquí, desde aquí tamén pode haber un ámbito, digamos, de, de que aquí tamén se crea historia, non sei se me explico, o sea, que non somos nin algo a máxim, nin algo periférico, nin algo tal, sino que aquí tamén, isto tamén é o centro do mundo, por certo, eh, algo que sería bastante relevante para, para este ámbito, que non sei se toca falado aquí, pero é moi curioso que en Galicia se conformaran os elementos máis eh, as mareas, que son os elementos máis integradores das confluencias que houve en todo o Estado, e é moi curioso que os resultados de En Marea, os resultados de En Marea, coa pirámide poblacional que temos aquí, O sea, con, co, a maior parte da xe, co, co 20 tantos por cento da poboación por riba dos 60 e pico anos e que tuveramos os resultados que, tu, que tuvemos. Quer dizer, que aquí está pasando algo que vai moito máis alá e que hai que mirar a outros sitios, por suposto, pero tamén temos que estar dándonos conta de que hai sitios que están mirando para aquí e eu creo que eso tamén ten que ver con que hai unha, unha cultura de convivencia, pero tamén porque temos elementos que nos permiten vincularnos e entón creo que lle deberíamos, isto que decía antes, antes, e xa acabo, que esta historia de entender a nación como algo molesto, como algo que de algún xeito estorba porque non sabemos que facer con ela é algo que parece que separa máis do que nos une, creo que debemos invertir eso, eu creo que esta proposta integradora de país é moito máis, é un elemento central para poder ser hexemónico. eh, coincido, entón, simplemente, eu diría eso, precisamos, eh, precisamos, ou estáse, estáse construindo realmente eh, un proxecto político e precisamos unha estrategia para un pouco E o mellor, eh, de onde viñamos algunhas das persoas que ahora podemos estar máis ou menos participando nisto era participamos un proxecto político que quería construir un pobo para ese proxecto. Non? E eu penso que temos que empezar a entender eh, Pois que, que, que temos un pobo atravesado por múltiples conflitos e por múltiples contradicións coas súas problemáticas concretas e aquelas problemáticas que nos diferencian polo territorio no que vivimos de, de, outras, de outras partes precisamos soberanía nese sentido mas tamén temos un pobo eh, atravesado por eh, distintos, distintos conflictos non? desde identidade sexual, eh, raciais eh, lingüísticos, etc. etc non? Eh, E nada máis. bueno, como xa o fastidio, o fastidio todo ao principio sen darme conta, ah, pois agora xa vou, vou ir <laughs> ainda máis breve. Pero nada, fiando un pouco o que se comentaba, eh, tres cousiñas moi, moi rápidas eh, estive un poquinho antes na, na, na, na palestra anterior na que se falaba das ferramentas políticas non estive en todo o tempo eh, pero bueno, sí, sei que es que falaba das, digamos, das controversias e contradiccións que, que nas ferramentas que estamos construindo e nomeadamente pois, en En Marea pois, eh, afloran non? Eh, e por eh, bueno, poñer algo como un elemento positivo e do que estamos falando ademais tamén eu creo que, eh, bueno, que é evidente eh, xa o nomeou ante Xaime eh, non é baladí eh, os resultados das maneras municipalistas neste país, quer dizer, non é comparable a nada do que acontece en ninguna outra parte do Estado a non ser as dúas grandes metrópolis, probablemente Madrid e Barcelona, eh, E por que digo isto? Porque eu creo que máis alá de que estou dicindo que hai que construir un proxecto político que hai unha serie de respostas que aínda eh, non conseguimos dar, eu creo que no que ten que ver coa identidade política que precisa unha parte importante deste país sí que subemos construirse esa identidade. Outra cousa é despois ver como se declina, en organización política, bueno, moitas cousas que temos que resolver, ¿no? pero creo, creo que a tecla de identidade, desa identidade transversal que fai sentir cómodo e cómoda a moita xente que ten, digamos que diferentes perspectivas sobre a súa forma de ser galego ou a súa forma de ser galego, galega e español e española, pois eu creo que eh, bueno, eh, estamos tocando esa tecla dunha boa forma, evidentemente hai que continuar por, por aí. Eh, continuando coa provocación tamén que contaban por aquí, eh, eh, xa bueno, a publicación de Elena Migueles que fala un pouco de, da, bueno, contrapón un pouco todo que esa, esa idea da Galicia da Galicia sentimental, non? Eh, e un pouco continuando o fío do que se comentaba aquí eh, e do que se comentaba nas mesa, na mesa de pola mañá, non? No que falamos agora sempre de feminizar a política, etc, etc provocadoramente me pregunto ata que punto pode ser Galicia un elemento feminizador de España nun sentido positivo, non? Eh, nese proxecto que hai que construir colectivamente eh, todos e todas. E finalmente, bueno, eu xa respondín, eu creo que sí, que, que sin dúbida ao o camiño vai no sentido desa de construción dese espacio eh, plurinacional, xa digo que a palabra non é seductora, probablemente teñamos que inventar outra, outra palabra que nos faga sentir máis cómodos e máis cómodas, non sei eh, con que referentes culturais, e o ibérico ou o que, pero como proxecto político evidentemente que ponga a democracia no centro e como dicen que reequilibra as correlacións e as, digamos que as eh, todo o que ten que ver coas demandas sociais maioritarias eu creo que é o proxecto político que hai que tratar de continuar construindo. Eh, si vos parece, pasamos a palabra ao público tamén para que participe, porque creo que temos o tempo bastante sustiño. Vale, pois pues unha ronda, se si queredes. Bueno, eh, completamente de acordo con todos, pero, bueno, eu buscaría razóns históricas, ¿no? O sea, España foi, eh, foi desde o principio, foi unha unión de povos, ¿no? En 1492, bueno, quizás un pouco antes, non me acordo agora exactamente, pero eh, o casamento de Isabel e Fernando supuxo unha unión de dous povos, non? Dous povos con dúas culturas distintas, dúas maneiras de facer política distintas, non? Por exemplo, dentro do reino de, de Aragón existían tres cortes, cortes en Valencia, cortes en Barcelona e cortes en Zaragoza. E había que pactar, século XIII, eh? pactar cosa a la que no somos capaces en el século XXI, pero es otro tema de debate, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ¿no? Eh, nosotros como país somos una confluencia de povos, ¿no? Eh, eso es una cosa que los nacionalistas españoles, digamos conservadores, no, no me entienden, ¿no? Dicen que, que España es, bueno, sin sin dar unha reminiscencia a certa ideoloxía, pois unha grande e libre, no? pero sin, sin querer entrar aí. No? Que España é unha unidade e que é inquebrantable. Pois eu creo que o da plurinacionalidade e creo que vai algunha xente máis que estamos aquí, que a plurinacionalidade pode ser unha solución a moitos dos problemas que temos, por exemplo, con, eh, que está Asturias condenada ao ostracismo, Galicia condenada ao ostracismo desde moito antes de Cataluña e de Euskadi, porque Galicia leva condenado ao ostracismo desde o século 7 8, que se perdeu o reino de Galicia e se integrou en León, Dende aí é eh, dende que levamos condenados ao Como decía a compañeira, somos unha colonia de España que estamos olvidados e, bueno, todo o demais, non? Pero a nacionalidade non lo di historia, é a solución que temos que adotar. Unha España plurinacional, e xa se intentou en 1873 Xa intentou eh, Francisco P. Margal como presidente da Primeira República, xa intentou un proxecto de Constitución Federal e non o conseguiron levar adiante porque só gobernou 37 días este presidente. O sea, non, non o quería ninguén. Por que? Porque planteaba unha forma de Estado completamente distinta que non se vira nunca. O problema de Cataluña, igual, O mesmo problema o houbo en 1906, cando se, se, se promulgou a lei de subvencións eh, polo goberno Antonio Maura, cando se queimou a revista Cucut en Cataluña, eh, que querían, querían, eles querían O único que querían era facer unha mancomunidade e unha autonomía dentro de España. E cando chegou Canalejas e aprobou a lei de mancomunidades, foron os primeiros en facer unha mancomunidade e logo foron os primeiros en pedir autonomía e isto o, o, o entendeu Manuel Azaña e Alcalá Zamora cando se levou o Estatuto da Autonomía de Cataluña e se aprobou o Estatuto de Autonomía de Cataluña e vos estou falando do ano 1932 así que non sei como agora determinados personaxes políticos das tres formacións, tanto o Partido Socialista, o Partido Popular e Ciudadanos, que dicen no, con Podemos no, porque queren romper España, porque no sei que, porque tal. Pois resulta que Podemos foi a única formación que logrou entender que, que tiña que haber unhas confluencias autonómicas e por eso gañamos as eleccións en Euskadi e en Cataluña e por eso fomos segundos en Valencia e en Galicia e en algúns catro comunidades máis en Madrid e en algunha outra máis. Graciñas. Porque pero... logramos entender determinadas que cousas, non? Perdona, non che quería contar, que temos a tempo moi bien. Perdona, eh? Creo que non hai máis palabras, me quedé apuntamento, estou de acordo co que, co que comentastes, eu agardo que, que a plurinacionalidade seña tamén unha ocasión de entender que tanto Galiza como España son unha confluencia de persoas. Bueno, eu tamén estou totalmente de acordo co, co que nos dixeches, bueno, aparte de dos datos históricos que <laughs> compartiches, co cal, bueno, eh, nada máis. A ver, eh, eu... Eu o que, o, bueno, que digo eh, tres detallitos. Primeiro, eh, a, primeira, a primeira unidade política que houbo na Península Ibérica foi o reino suevo, aquí, aquí, antes de nada, de ninguna... Quero dicir, eh, o centro, no século XIII, Por eso está Santiago onde está. No século XIII, isto era parte do centro da cristiandade. Do centro da cristiandade. Cuidado que a veces pensamos, nos pensamos a nós mesmos en clave periférica. Nos pensamos a nós mesmos como si fóramos algo que, que bueno, siempre estamos allá en el campo. No, no, no, no. Isto foi, en algún momento, foi parte do centro do mundo E creo que non debemos, non debemos xogar con esa identidade negativa sobre nós mesmos de vernos como algo que somos irrelevantes. E agora tamén. Sí que me, hai unha cousa que, do que tú decías que a mí me parece importante, que é a idea do pacto a idea, digamos, esencial a lógica federal, que é que ten que haber unha lógica de pactar, no sé, e, es, e os pactos teñen que ser entre comunidades, tamén pode ser entre personas, como a lógica do federalismo, digamos, de abaixo arriba, pero tamén entre comunidades, e eu creo que esa lógica do pacto é central, e hai unha idea no federalismo que sempre deixamos de lado, o federalismo sempre ten que ser necesariamente autogoberno e goberno compartido, sempre se nos esquece o goberno compartido porque en xeral o Estado español nunca foi un espacio cómodo que acomodara esas diferencias que de algún xeito podían construir ese espacio integrador. Eu, eu creo que o reto que temos hoxe é ser capaces de facer algo composto con esas unidades de algún xeito autónomas e ao mesmo tempo construir ese espacio en común que non sexa que non nos expulse, sino que nos integre. Eu creo que ese é o reto estou de acordo. Eu eh, penso, de todos xeitos, que non estamos todos, que decir, eh, non todas as realidades nacionais do Estado español estamos nas mesmas, nas mesmas condicións, porque non todos os proxectos que acompañaron non? Son os, foron os mesmos, ou polo que sexa, por, polo que fose, eh, digamos, non acabaron igual. Eu creo que, quero decir, claro, nos non, non, non temos un... Non, non, sei, non, podría, non sei se poderíamos falar de... Que decir, nós non somos Cataluña, nin estamos, nin chegamos a esta situación con un proceso como que ten, como que ten agora Cataluña. Eu que creo é que, por non brindarme moito, porque non, non son capaz, sinceramente, de ver que, que, que futuro sería o axeitado para o que todo, sería estratégicamente axeitado para articular o Estado español, sí que creo que deberíamos camiñar como mínimo neste período que estamos agora cara a fórmulas de articulación da pluralidade do Estado español eh, que non, que non, non reaccionarias, <laughs> é dicir, non que non nos devolvan máis para atrás, sino que nos permitan avanzar. Non? E que en todo caso, eh, nesa dialéctica de, de proxectos e vendo o proxecto que se, que se construe, eh, se é integrado realmente, eh, ver se convence a outros proxectos nacionais, eh, no caso de que non, eh, bueno, que no que se vaya construindo neste país, Eh, que se, este cómodo e tal, en todo caso que non se, que non se pechen esas posibilidades eu creo que sería obxectivo objetivo neste, nesta etapa histórica que non, non volver para atrás non? que en todo caso se xa algo que abra que manteña aberta esta, esta xanela de oportunidade Eh, sí, primeiro sobre o relato histórico do, do fío Rojo que, que atravesa non só por España, sino por, por Aragón, por Cataluña, etc, etc. Tanto é así, falabas de Maura, eh, <laughs> Maura ten a, agora mesmo no Parlamento dous descendientes, un que está en Ciudadanos e outro que está en Podemos. Non sei se que ata tal punto chega o, o fío, o fío rojo igual do, da historia. E nada, dito isto, si, sí, eu, eu concordo e eu creo que o que hai que poñer de, de relieve neste país eu creo que temos moi claro, pero sobre todo, digamos que no diálogo co, co, co resto do Estado, e nese sentido eu creo que, bueno, hai que felicitarse de que aparecera Podemos porque é a primeira, baixo un punto de vista, ou bueno, unha forza política que entende eh, dunha forma clara o que ten que ver coa, bueno, co, co, coa construcción dun relato, digamos, non de oposición co resto de nacións do Estado, non? Pero, pero bueno, ese sentido creo que hai que tener moi claro e hai que facer pedagogía para que eh, resto de Estados entenda perfectamente que as tensiones nacionais non son negativas, non teñen sido negativas na historia do Estado español, sino que teñen sido, teñen sido unha oportunidade para eh, un ariete en moitos casos para eh, as conquistas democráticas dos últimos eh, polo menos 40 anos el Estado español e creo que isto hai que ponerlo sistemáticamente de relieve porque evidentemente a maquinaria política e mediática que temos en frente o que construiu un relato absolutamente inverso a todo iso. marchar, que non temos tempo, que se nos acabou o tempo. Moitísimas gracias no nome de María Pontevedra pola vosa existencia, polas vosas reflexións, compartilas por nos e a todos vos por estar aquí. Grazas.